Okay, that's right? Yes. Okay. Oho Coco, super geil. Super. Nom, nom, nom, nom, nom, nom. Nam, nam, nam, nam, nam. Come on, let's go. Niam, niam. A, no czyli nie wiem, tam jest obojętne. Rozmawialiście z Sebastianem? karpa i można wpaść do wody. Oho, koko! Jestem autorem tej relacji and welcome to the rest hope you like it she's like a witch she's by way and cut my face mm, close the wind To nie jest mój bałagan. Ja śpię na górze jest najlepiej. Pieprz jalapeno marka. Świecący bochenek chleba. To nie jest mój bałagan. Może leć na nie. Jestem cała w pomadce. Nie pozwalają mi ubrać tej opaski. Zarośnięta twarz. Marek? Zarost kmicica. Kamerujesz jak chodzimy po sklepie? Naprawdę, Misiu? Jeszcze nakręcić. Dobra, to jeszcze dorwimy jakiś Alkoholowy napój bananowy. Zarost kmicica. Lighting, you took me out to feel No hej, Nieniu. Klaus wczoraj. Hej. Czy ten pies się zgubił? No pewnie tak. Okay, Marek, a tak? Nie mam krzyczeć dzisiaj. Oh. 90,2 lochro. Przed chwilą w netto nagrałam psa, który myślałam, że się zgubił. No, tak, tak, tak. Ale Ja. Silke, weißt du, ob Logo auch ein EFG ist? Ja, ne? Ja, aber ja. sie ist gerade im Urlaub. Okay, wo kommt sie her? Äh, aus der Slowakei. Ah, Slowakei. Okay, dann gucken wir noch einmal ins Radio. Mega, mega cool. High five. <laughs> Macie, każdy... Okay. Dobra, podamy. Oho, koko, I like them. <laughs> I just saw them for the first time und sie rocken ass. It was fucking amazing and super lovely, uh, romantic almost. Um, ähm, und es hat richtig Bock gemacht. Es war sehr schön zu schauen und ich fand's gut und ich guck mir Oho Coco nochmal an. Coco, ihr seid wirklich großartig, ihr spielt zusammen ganz tolle Musik, es hat mir viel Spaß gemacht. I the concert today was uh, really nice, really exciting. And uh, sometimes I did not notice that just two artists uh, played. Uh, sometimes the sound was like three, four, five artists. And uh, I really like your voice too. Yeah, and the guitar uh, is, is really nice. Yeah, it was a fine experience. Super Arbeit, Dankeschön. for your future. Szczecin. Ah, so uh, today I saw Rococo and uh, it was really amazing and I thought wow there's a seven people band but no they were only two men they were great thank you very much music, I appreciate it. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch zuzuhören. Manioti Patik. Uh, this were, were three languages, so that's it. Thank you. Oh, One more time. And I like Polish vodka. geiles Konzert. Sehr, sehr geil. Die Sängerin hat eine ganz tolle Stimme, hat mich wirklich an Amy Winehouse erinnert. Und der Typ dazu, wie der die Gitarre gespielt hat und gelobt hat, großartig. Sollte man sich unbedingt anschauen. Sehr, sehr geil. Very nice äh, Konzert, hat mir sehr gefallen. Burgopo, äh, alles Gute und viel, viel Erfolg. Słuchajcie, kochani, mam dla Was taką taką wiadomość mm, od siebie, taką osobistą. Będzie dobrze. Oho, Coco? Sowas habe ich selten gehört. Äh, einer der besten Live-Looping-Acts, die ich bisher gesehen habe. Wirklich großartig. our hearts. We're happy that you went here to Germany. That was a wonderful concert. We are waiting for your album. Ojo Coco. Hello everyone. We are Ojo Coco. We are from Poland. And we are very happy that we can spend time with you in Rostock. Have a good time and clap your hands. Japanese. I, I, just saw a concert of Oho Coco. uh, first time concert of Oho Coco. I was really, I was really place, and um, I'm a bit sad that the concert is already over. but uh, therefore, I invited them to my own festival in uh, 2015 in March, and uh, they're coming. and uh, with new songs, with a lot of new songs, and uh, yeah, just uh, go ahead, keep the energy, and yeah, come to the mountains, come to Switzerland, come to Switzerland. Tschüss. Ciao. Bye bye. Auf Wiedersehen. So. You were amazing at the Meko quiz. Really great yesterday. Really Thank you. we were amazing here. One of the best live shows I've ever seen. Yes? Definitely. Thank you very much. okay. Oho, kuku. Dobrze. Dziękuję.